تو بھائی لوگوں ویلکم کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر یہاں پر ہم لوگ کھیلنے والے ہیں سپر ماریو پہلا پارٹ ہم لوگوں نے کھیلا ہے جا کر دیکھو اس میں مجھے بالکل نہیں کھیلا جا رہا تھا پریکٹس کر رہا تھا لیکن کچھ نہ کچھ بہتر کھیلا گیا مجھ سے تو جا کر دیکھو کیسا لگا آپ کو پارٹ اس میں بھی کمنٹ کرو اور اس میں ہم لوگ کھیلنے والے ہیں سپر ماریو تو جلدی سے چلتے ہیں اور سپر ماری سٹارٹ کرتے ہیں لیول ٹو یہاں پر ہم شروع کر دیتے ہیں ریڈی لیول ٹو یہاں پر ہم لوگ شروعات کر دیتے ہیں ایسے اور میرے پاس کچھ ہونا چاہیے مارنے کے لیے ان کو پہلے تو میں نے ان کو مارا دوسرے کو یہ بڑی اچھی چیز ہے یہاں سے ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اس کو جمپ کرتے ہیں یہ چیز بچت ہوگی پچھلے پارٹ میں میری بہت زیادہ برے حالات تھے کافی مشکلوں سے میں کھیلا اور یہ آؤٹ کیا آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافی بہتر پرفارمنس کر رہا ہوں آؤٹ نہیں ہوا لیکن بندہ چھوٹا ہو گیا ہے اور چھوٹے بندے کا جمپ تو اچھا ہے ادھر سے مجھے اوپر چڑھ کر یہ لینے ہیں لازمی کیونکہ یہ ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور مجھے جو ہے او بھائی یار پریکٹس میکس مین پرفیکٹ اور یہاں پر ہم لوگوں نے جمپ لیا یہاں پر جمپ لے کے اس پہ آئے اور پھر جمپ لیا اور یہ ہم لوگوں نے سارے کوائنس لے لی اور اچھا خاصا جمپ کیا یہاں سے ہم لوگ جمپ کرتے ہیں اوپر بھائی ایسی گیم میں نے پہلے پارٹ میں بالکل نہیں کھیلی تو آپ لوگ جا کے اور بالکل بھی میں دیکھی گا اس میں وقت ضائع ہوگا آپ لوگوں کا لیکن ہے کچھ انٹرسٹنگ مزے کا لیول ہے دیکھنا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ اور دیکھو اور یہاں پر میری بچت ہو گئی ہے یقین مانو کہ میں ہونے والا تھا آؤٹ او گٹ اچھا کھیل رہا ہوں میں یہاں سے شٹ یار یہاں سے میرے موبائل کا مسئلہ بنا ہے ورنہ میں کھیل جاتا کوئی بات نہیں دوبارہ سے کھیلتے اور غصہ تو مجھے کافی آیا لیکن میں یہاں پر احتیاط سے کھیلوں گا اور میرے پاس یہ چیزیں کوئنز بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تو مجھے بہت ہی احتیاط سے کھیلنا ہوگا پہلے جمپ لیا پھر آگے دبایا پھر جمپ لیا اور اس جگہ پہ آ کے ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا ہوتا ہے اس کو میں پہلے سے ہی مار دیتا ہوں تاکہ واہ واہو پریکٹس کیا بات ہے کیا بات ہے ندیم یہاں پر تم نے اچھا جمپ لیا ہے اور یہ کوائنس بھی حاصل کر لی اور کیا بات ہے موبائل کا جو بٹن ہے نا جو پریس کرنے والا اس نے میرے ساتھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے گڑبڑ تو ابھی میرے پاس ہیں جی کوائنس بھی ختم ہو گئے ہیں اب مجھے اس کو خود ہی اگلے لیول میں مجھے وہ کوائن بھی نہیں ملے گا میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں جو ہوں نا مجھے یہ دیکھو نو کوائنس اب مجھے اپنی مدد آپ ہی ان سے لڑنا پڑے گا اور ان کے ساتھ لیول کمپلیٹ کرنا ہوگا مجھے ایسے کونے پر گئے یہاں سے جمپ لیا اور یہ جمپ کر دیا یہ بہت ہی خطرناک جمپ تھا یہ جمپ لیا اور ہم لوگ اس لیول پر آ گئے اور ادھر یہ جو بندہ نا یہ پچھلے دو ٹرائی میں مجھے کل کر چکا تھا اس دفعہ میں نے کافی او بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا جمپ لی ہے اب مجھے جمپ لینا ہے یہاں پر تین کوئنز لیے ادھر سے جمپ کرنا ہے یہاں پر یہاں سے جمپ کرنا لیے اب آؤٹ ہو جانا آؤٹ ہو جا کے ٹوٹ جا بھائی کیا بات ہے کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے گیم بتاتے جاؤ مجھے ساتھ کمنٹ میں کمنٹ ضرور کرنا نیچے میرے کو پتہ چلے گا کہ ہم کھیلتا کیسے ہے بھائی موٹیویشن ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے موٹیویشن کے لیے مجھے جو ہے آپ لوگوں نے لازمی میسیج دینا چھٹی یار کافی آگے آ چکا تھا اس لیول میں اور بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے لیول اور کوئی کوائنز نہیں ہے مجھے خود ہی اپنی مدد آپ کرنا ہوگا ان دونوں کو آؤٹ کر دیا میں نے سیدھا اور مجھے یہاں سے یار بٹن کا مسئلہ آ رہا ہے بٹن کا مجھے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہوگا نہیں تو میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہوگا آپ لوگ بھاگ جاؤ گے کہ بھائی اس کو کھیلا ہی نہیں جا رہا تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھاگنا یہ دیکھیں پریکٹس کر رہا اور بھائی کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ بھائی جو ہے نا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے صرف یہاں پر موبائل مسئلہ کر رہا ہے نہیں تو میرے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ دیکھا آپ لوگوں نے یہ دیکھو اس دفعہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں ملے لے گا یہ بھائی اور یہاں پر نیچے آ گیا دیکھو کیسے اوپر جمپ کر رہے یہ چیز یہ دیکھو بھائی نے بہت جلدی یہ ایکشن کر دی ہے یہ دیکھو اس کے نیچے آ کے ہم لوگوں نے کافی سارے کوائنز لینے اور کافی سارے یہاں پر ہمیں کوائنس ملے ہیں اور یہ جمپ کیا اور یہ بندہ جو ہے جب واپس جائے گا تو ہم لوگ جائیں گے کہ نہیں تو اس نے ہمیں ہمارے کو مار دینا ہوتا ہے تو ادھر سے ہم لوگ اس بندے کو بھی کل کر چکے ہیں جی ابھی ہم لوگ جائیں گے جمپ لیں گے یہاں سے کیا بات ہے کیا بات ہے نیچے پانی اوپر سے میں جمپ لے رہا ہوں یہی تو مزہ ہے سپر ماریو کا اور یہ جو رینگنے والا کیڑا ہے اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ یہ جائے گا تو ہم لوگ کل تو کر چکے تھے یار اس کو نیچے سے بھی ماریں گے تو یہ بندہ مر جائے گا اس کو بولتے ہیں سپر ماریو ایس کو بولتے ہیں سپر ماریو جو میں اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوں یہاں سے میں چڑھ کر کوائنز لے سکتا ہوں بھائی کافی پریکٹس ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا کھیل چکا ہوں اور یہاں سے کچھ ملنے والا ہے مجھے اب یہ اماں کدھر سے آ گئی رہنے والی اماں مجھے ابھی او شٹ پیچھے سے وار کے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اور یہاں پر مجھے جمپ بہت احتیاط سے لینا ہے اور یہ کیڑا بہت خطرناک تھا اور میں نے غلط کر دیا یہاں پر بہت ہی افسوس ہوا کہ مجھے دوبارہ سے اسی جگہ سے کھیلنی پڑے گی جہاں پر میں موجود تھا نہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ میں وہاں پر یہ کیا نکلا بھائی ہیرا او واو او بھائی یار یہ کیا تھا دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے بھائی لوگ یہ کیا ہے آپ بھی مجھے بتا دو کہ یہ ہے کیا دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں یہاں پر کوئی جمپ لینے سے کوئنس ملے تھے ہیرا ملا تھا لیکن او نو کیا کروں کیا کروں آپ لوگ ہی بتاؤ نیچے کمنٹ کے اندر کہ مجھے کیسے کھیلنا چاہیے اس کو کیا بات ہے یہ چیز مجھے ملنی تھی تو پچھلا لیول میں کس لیے کمپلیٹ کرتا یہ بھائی صاحب جب چاہیں گے تو پھر آ رہا ہوتا ہے تو مجھے مارنا چاہیے جب آ رہا ہوگا تو اس کو میں ماروں گا تو پھر یہ ایزی ہوگا مرنے کے لیے تو ابھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کا بندوبست واو اس ماسی کو ہم لوگ بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے سے دوبارہ وار کرتے ہیں اب یہ آ رہا ہوگا نا تو ادھر سے ہم لوگ چمپ لیں گے اور کیا کروں چھوڑ دوں کھیلنا نہیں چھوڑنا غصے کے اندر مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا اور پھر میں دوبارہ سے یہ لگا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں بھاگتا ہوں تاکہ شٹ غلط ہوا بہت زیادہ غلط ہوا فائنلی فائنلی اس کو میں نے کل کر دیا بھائی صاحب ایک اور آگے ہیں اس کو بھی کل کیا یہ کافی ڈینجرس لگ رہا تھا میں نے اور اس کو بھی کر دیا یہی ہوتی ہے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ اس سب کو ادھر سے مارتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ نہ آئے اور فائنلی میں پہنچ چکا ہوں یار اتنی ایکسائٹمنٹ یہ کا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا بھائی صاحب فائنلی میں پہنچ گیا ہوں لیول ون کمپلیٹ کر دیا میں نے اور دو ہزار پوائنٹس مجھے ملے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے کر لیا complete Super Mario level two sixty plus coins ملیں مجھے اور ٹو سٹارز ملیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے میری پرفارمنس نیچے نیچے لائک کرو اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ اگلا پارٹ آئے گا نمبر تھری سپر ماریو کا تو آپ کو ویڈیو سامنے آ جائے اور آپ لوگ دیکھو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبا دو تاکہ جو ہی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کو آ جائے ٹنڈن آواز آ جائے اور آپ لوگ فوراً سے ویڈیو دیکھو تو ابھی چلتا ہوں اگلی ویڈیو کے لیے پھر ملتے ہیں